блюдо из мяса, шашлык с медом и соевым соусом. Попробуйте приготовить по этому рецепту шашлык из свинины, замаринованный в соевом соусе и меде, и убедитесь сами в том, что это невероятно вкусно. Попробовав один раз этот способ приготовления, я возвращаюсь к нему неоднократно. Мясо получается сочным, ароматным и нежным. Так можно мариновать не только свинину, но и курицу. Ингредиенты. Свинина мякоть, вырезка, 1 кг. Соевый соус 100 мг. Мед 3 столовых ложки. Соль, душистый перец. Специи, паприка, мускатный орех, кориандр, имбирь, по вкусу. Мята 1, 2 веточки, Базилик 1, два виточки. Этапы приготовления. Мякоть свинины моем, убираем салфетками лишнюю влагу и нарезаем на порционные кусочки. На очень мелкие кусочки мясо резать не стоит, так как шашлык получится сухим и безвкусным. И нужно стараться сделать кусочки максимально одинакового размера. Добавляем соль и душистый перец. Сильно солить не стоит, так как соевый соус сам по себе соленый. Добавляем специи, которые можно регулировать, исходя из собственных предпочтений. Добавляем мед и соевый соус. По желанию добавляем листики мяты и базилика. Все. Тщательно перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем шашлык из свинины в холодильник минимум на 3 часа. Можно оставить его мариноваться в соевом соусе и меда и на сутки, от этого мясо станет только более мягким и нежным. Подготовленное мясо выкладываем на решетку барбекю или нанизываем на шампуры и выкладываем на мангал с подготовленными углями. Жарим шашлык минут 20, несколько раз при этом перевернув решетку. Часто это делать не нужно мясо станет сухим сочный, ароматный и очень вкусный шашлык, маринованный с медом и соевым соусом, готов. Приятного аппетита! Готовьте с любовью.